You could even imagine it. Os Fomorianos, gigantes destrutivos da lenda irlandesa. Sanguinários gigantes guerreiros que vieram de longe através do mar ou foi submundo. Talvez eles fossem mais como monstros com uma única perna, braço e olho. Não eram cabeças de cabras que eles tinham? Ou talvez não. As lendas irlandesas contam muitos contos dos sobrenaturais fumorianos. Os Fomorianos são uma raça de gigantes sobrenaturais na mitologia irlandesa. Em alguns relatos, os Fomorianos são descritos como uma das primeiras raças a invadir e estabelecer-se na Irlanda. Os Fomorianos são frequentemente descritos como criaturas monstruosas e de aspecto medonho. Às vezes diziam possuir o poder sobre certos fenômenos naturais, em particular elementos destrutivos. Alguns estudiosos acreditam que os Fomorianos são a personificação dessas forças da natureza.